بعد ما قتلنا بولدر وفريا عصبت علينا نكمل مشوارنا نروح نشوف العمالقة في يوتنهايم Let's go اتمنى اعطانا المقطع لايك هذا Wilhelmsheim, Helheim, Alfheim, Jotunheim. Let's go! Boy, ahead. Get ready. Oh, right. Got it. Let's hope this doesn't cause you to explode or anything. Oh, I haven't considered that. Maybe we should talk about this a bit more. Nah, I'm sure you'll be fine. Ready? Oh, that's unpleasant! Now, boy! must be close. Well, what are we waiting for? Think it's far? We will see. A word, please, before we continue. Listen, the last thing you two need up there is a decomposing heat ruin in the moment. Why don't I wait for you here? This is between you and the boy. True. But if someone were to fight... My lady sips soft, perfect sloshers. You done did it. Sorry. We had to see this. Oh, no. No, no, no, no, no. Fine, damn it. Fine! Watch the head till we return. I can do this. No, no, I can't. Oh. Okay. Ready. Come. Find Jotunheim Heist Peak. بنحط الرماد طبعا و طيب وين ثور وين اودن وين الاشياء هذه يعني ما <clears throat> توقعت انه يعني والله ما ادري ما راح يقاتلهم بس بولدر ومودي واجني وما ابي ثور ابي اجلد ام امه تعال آه سبقني see the highest peak ahead. Right over there. اها ليتس جو We did it. فعلناها We did. والله التصوير جبار يعني مرة وش يسوي؟ آه لا يمكن إني خ... ما في شيء يخبيها زيادة يو يو يو يو هذه يده طبعا هاي يا ولد شو يقول له بيعطيه الرماد حق امه Let's go. اودن طيب احنا بس بنحط الرماد يعني It's nothing. I just thought I'd hear voices by now. امم اصوات؟ <clears throat> ما صار يسمع اصوات يعني. طبعا اودن اودن برضه في بلاد بور متواجد ولكن اودن في بلاد بور ما له شكل ولا اوه Oh, mm, mindig tikeras, ha? everything for everybody. Oh. I should feel that, but I don't. What happened? My mom said mm, One question is answered and two more take its place. Oh. وش ذا؟ hmm. هو لانه مسك ال black rune. ايجيبت مصر اه امه اوكي She's arguing with a bunch of giants. She knew giants? عرفت العمالقة لكن هي عملاقة خاسي لا ما اتوقع كيف كذا؟ مين اللي قاعد يسوي القصة؟ هذه هذا رحلتنا شلون؟ يكون هذا بال... ها؟ اها The dragon in the mountain, the stone mason, all these drawings. الرسومات This هذه is our story. No, قصتنا this is your story. هذه قصتك انت But what does it all mean? That I was not the only parent with secrets. اها ان هي عندها اسرار زوجته في احكرت عملاقة هذا عملاق؟ لا لا مستحيل مستحيل مستحيل عملاق وقاج ايش يبي اكثر؟ هي رسلتهم هنا عشان يعرفون انهم عمالقه was never sent to find me. He was tracking hmm. her all along, not knowing. كان يبحث عنها بالدر. ما كان يدري انها ميته. I Whatever it is. Besides. بتقول إذا eh, She hasn't been wrong yet. Mm, ما كانت على خطأ يعني كل اللي صار صار. We're so close to the end now. <sighs> ما بيختم الشريط يا عيال. Yes. يس. اوه. Oh. وش ذا؟ ايه؟ ايش هذا؟ كأنه ها ابي آه ابي اشوف ايش صار الولد ما شافه لحظه لحظه لحظه يو ما يمديني اشوف اختفى يا الله احس انه بيصير شيء الولد آه ما ادري وش صار زبده ان الولد آه احس انه بيصير اوه في ازهار She was here. She saw every step we took before we took it. Mm-hmm. رأت كل خطوة رأت كل طبعا امه عملاقة بس ما ادري كيف شكلها عشان كذا انا ما ما اتوقع انها عملاقة عملاقة يعني كبيرة وضخمة لا عملاقة يعني من جنس العمالقة واودن يكره العمالقة لا تقول لي هذه يد مين هذه يد مين هذيك اوه جثث عمالقه هذا اعلى شيء No. أبي. We do it together. سنفعلها معا يا رفيقي. اوكي شو بصير؟ لا تقولي بيحيون كل الع... استغفر الله. بتتحرك العمالقه مثلا وبنسوي حرب ضد اودن وثور وما الى ذلك. لا تقولي انت اذا انتهى هنا صراحه بياخه. اتوقع كل العمالقه بيصحون والله ما ادري اه الوداع يا فيري يب There's nothing for us here. ما في شيء لنا هنا يعني. Come. لحظة ها؟ which makes me part giant and part god. نص عملاق نص <laughs> نص انسان نص عملاق نص وشو آه، اسمه في الحجر العمالقة نادوه لوكي اما هذا لوكي لوكي Loki. That's the name your mother wanted for you when you were born? She must have called you that to her people. اها انا ش... انا كاني عارف قصة لوكي وش سوى في لعبة Let us go home. في لعبة شو اسمها Hellblade Senua جايبين قصة لوكي طبعا هذا كله اساطير خراف خرافات يعني لا حد يصدق أنا هل بلغت اللهم فشل with her kind? But did she know it was going to be like this here? Is this what she wanted us to see? Did she want us to tell the people? هاي انتهى I do not know. So what should we do? I trust you to decide that. Oh, لا لا لا لا لا لا لا والله خياس والله خياس وش ذا ليش انت ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه اتريس <laughs> ليش تبي تسميني اتريس كان جندي سبارتا كل سبارتا دربان من Life was grim, and we greeted it grimly. Hmm. But Atreus of Sparta was unlike the rest of us. He wore a Ah, smile Atreus. even in the worst of times. كان يبتسم في افظع ال... He inspired أفضل الأوقات us to يعني. hope that though we were machines of war, yet there was humanity in us. Goodness. في When the داخلنا day came for him انسانيه to lay down his life in battle. His sacrifice saved countless others and turned the tide in our favor. اوه I carried him home on his shield and buried him with all the honors of Spartan custom. His memory was a comfort in dark times. Wow, you actually told a good story. We were <laughs> missing. Sarah. Let's go. لا لا والله خياس والله خياس معليش اذا انتهى هنا والله مره لا مره لا اللي شاف راجناروك او فايكنج راح يعرف ايش قصة امه ايوه Lads, am I glad to see you. I believe I've reached my limit for dwarven charm. What happened? they took an uncomfortable number of measurements and then proceeded to bicker about the weather. Where do you want us to take you? How about the warm confines of anywhere bloody else? Wow. خذوني مكان ثاني يقول. Yup, let's go. آه بلا بياخة Explore with Atreus. Continue exploring. Complete Dwarven favor. Free dragons. Travel to Muspelheim. Find new items in the shop to get powerful equipment that will allow you to defeat all legendary corrupted Valkyrie. Location for all corrupted. What? خلص خسي يا باي وش ذا والله مرة بيض والله ما ادري وين راح اصبر نيفلهايم راح ميدجارد بس ما انتهينا وحذرنا اها لما قتلوا بولدر Omens for the coming of winter. Not just any winter, but a great winter to span جاء three الشتاء. summers. And when it's done, لما ينتهي راجناروك snow, يبدا lots more snow, and then the end of the bloody world. In that approximate order. Another prophecy. No, brother. Prophecy <laughs> doesn't expect this for a hundred more winters at least. You changed something. Prophecy didn't count on you. telling you, it's Bimble I can feel you it don't see. This is the big one. Stop saying that. Oh, you're making It was bound في نهاية سرية اللي هو what? هذا نهاية العالم. Guys, just discussing the weather. Bit of a cold snap lately. What he means is Bimble winters upon us, boys. The winter. Ah, shit. All winners. I can feel it in my screw. y- yeah, we we heard. So if you're heading home, try to keep moving, and also to not die. Or if you're ما not راح أموت. heading home, same advice. اوكي ثانك يو بروح اشوف مدقارد وش صار فيها يقول كله ثلج طيب خلينا نروح البيت اول شيء يقولون في نهايه سريه هناك نشوف ايش النهايه السريه يا رب انه ما خلص الشريط يا رب يا بس انا للحين ترى ما عجبني يعني ما اعتبر انه افضل جاد فور الى الان الجزء الثاني والثالث اطلق بكثير اذا على كذا يعني انتهى الشريط والله اطلق بكثير كان في زعماء اكثر كان في كان في حماس اكثر كان في موسيقى اكثر كان في اكثر دامت share let's go يا ليل انا ما بينتهي يا عيال اوه شوف الثلج We're finally home. Feels like a lifetime ago. Bit drafty, maybe. It's a right improvement over having tree bark in your tadger. ليتس جو Time to rest. I'm gonna sleep through winter. اه بينام طول الشتاء Okay, this'll do. يو <laughs> Sleep. احلى نومه way ahead of you. بعد سنوات اما كيف ها ها ثور يو اوه ثور الثور لا لا لا تقول لي في جزء ثاني بليز بليز بليز نعم خلوه بجزء ثاني ليش؟ اليوم الحالي هل أنت جاهز؟ جانا أوه. It felt like the future. Then we will worry about it tomorrow. Today, there are still things we can do. Come. ليكون في دي ال سي طيب يا الله انا مره متضايق يا عيال عاطنا تيرا شارد فلولوس ريليك حرك يا والله يعني هو صح ما ادري والله ضاق صدري قاعد افعل نحط لك صالح يقول لي كلهم عجبتهم النهاية ابو كلب نهايتك الغبية شو معكم محمد من قناة subscribe like favorite share السلام عليكم نراكم ان شاء الله في